Hey, what's up mga Andres? Sila? Shana? Hey, First style Shana. Ito, kunti lang. At kakain na kami. Babalik. At kakain na kami. Yan sila. Uy, Ablin, cook! Ito siyang. Hoy, Sam! Mga kapatid niya. Nandito kami na gunet. Ay, mga kapatid. Kanyang kapatid pala. Road to 4K. 7 sub to go. Mamaya, mga gabi. Yeah, kanina ako pang bullshit. Hindi ko hmm. Sam! Investment. Alas ko. Wait lang. Advertise. Alas ka, ito pala. Perfect match, maski huwa kayo ya, murag si Shahana. It really hurts. Wala ka kung... Sige naman kag-post, be. Kambang, Ay, naman no, kambang. kachat, kachat, kachat. Kachat ko, be. Ako, sige na Sase. Marupok, kasan. Mas marupok si Yen. Salamat, buntag. Pali, Sam! Bunalan na karon. Ay! Lalaki ba ako direct yun ha? <laughs> Babae ba may Sana! Ay! Ding! Say hi! Paka, paka, paka. Tuloy mo pa rin. Sige. Ito wala nga. Oh. Wala ginagilap ka ng hotdog. Um, um, um. Ay, wala. Kaya dapat... Hindi, bote daw ko sana. Uy, grabe si Gwen. <laughs> Wala ulaw. Uy! Ano sa sabi mo? Hindi ka mag-coke. It's a prank! Ay! <laughs> Okay. Wala na. Lame. Coke. <laughs> Ah, ano ang hakbo? Wala ano, ma'am. Dagay na po. Deng. Bugno mo na pagmamahalan ni Sally Boy kayo. Happy one year. Madali ko broken na pero nagasabay lang to. Happy first anniversary. Sana all. Thank you po. Sana all. Sa jawa wala. Si Lipto makita lahat. Sunod. Ha? Pagtanda, no? Sana hmm? Sa next anniversary kailan? Lag, lag. Lag. Babalik ko bed, babalik ko bed. Pag second, ano, walang ko bed. Pupunta kami sa mga ewan. Bag, jud mo oil. <laughs> Ken, kulang pa rin, bro. Palit pag isa ko yun. No. Sam, ay, Sam! Ako looy. Ako looy. Balak ano ko dapit. Yung gaposting niya, wala video. Ah. Wala kang coke? Ambot. Ito din Ako mama. Ay, may asawa ba yan si ko? No. Kamangilom! Ah, Makulo sa ba? Uy, mag-vlog tayo, sabi mo. Sorry, sorry, sorry. Challenge. Yung isa, challenge. Yun. Utom na, Jugi. <laughs> Kaya tag si Kautom sa <laughs> natabunan ko. <laughs> May God. Lingkod, good ken. Hawa Sige na magtigil. Makagtigwa. Yun, nakita na. Tindog sa mga picture. Welcome back, Binet. After one month, isa siya nakita sa vlog. Sabay ito ngipon. Mm. Sakit siya. At nagagaling. Nagpagaling. At wala si Chris. Sino pa? Si Marcelo! Huh? Hi. Hi. Si Cristel. Barbie na. Ito na kaya ni sumay ka ulit sa tayo na. Ay, pili o yung tsunog. Pwede ni ka. Pwede ni ka. Baba ni mo eh. Pwede ko lang kung ko. Kung doon ka na yung isa mo. Ano ito? Si Gwen o. Cook baka naman. Ito ba yung tamay? Ang kunikita ka kayo. Dapat yung fried hotdog. Sakto naman. Kapalagod ito mamaya. Kapit tindog. Kog baka naman. Ikaw, Mama ko. Yan, kapalit na lang rin. Kasalo na lang. Kasalo na lang ko. Bibili ako ng coke. Dali, palakpakin! <laughs> Pagdali, dimin mo to, oh, mo. Hello? Gamay. Ayunin na. Nalata po na. Ano yun? Ay. Uy, play ka na video. Oh, na-play na yan. Chill. Recorded to. Kailangan recorded to na to ka. Recorded to. Wala man sa lahat. <laughs> Ay, mag-challenge tayo. Waste pa kayo. Charles, ganun way uyab. <laughs> Endorse. Oy, dahil lahat walang uyab. Na ako, si Zipra, si Kaw Na ako, Power, Neto na si natin. Bowen and London and others. Ano yan, tapi? Nabot na kita. <laughs> Ano yun? Kasi katawad ka. Ay, sorry, Bob. Sorry. Uy, buksan nyo. Ito siya, pungkol ko. Ala. Sabi na sa po. Ayun. <laughs> Mm. Ang wala si Grisel, Grisel, si Christian, si Chris. Wala, Apat lang. wala din kami. Isa pa? Oo, oh, di ka mo siya. Ako si Bernard yun. Awa, bebe! Basta yata yung sinigaw. Makatok na gano'n. Ako daw, ako daw. Ay, makatok? Uy, hanggang to, ganyang busin. <laughs> No, narinig ko. Madami yun! Wala lang po. Wala to gutaw yun. Oy, ay kana nila. Wala, umay nyo. Ang bilis. Wala na. Hotdog. Wow, hotdog. Oh, na ano yun. Na. Ano oh, kinjay the black rice. Hangat, hangat dog. Malo ay manggugaw. Uy, ayaw. Uy, asa ko ah. Pare. <laughs> Mangagaw, mangagaw. Uy. Ako, uy, wala ko. Wala ka mangagaw. <laughs> Kabit lagi daw ko. Ba, bad ba na? Attorney ba? Ako na, tumaron. Attorney. Ako ba? Order the court. Hindi. Ay! Huwag niyo ay! This first. Oh, cheers at yours. Oh, hindi ako anak. Oh, cheers at oh, cheers. Hindi ako anak. Hindi cheers to it lang. Cheers of the one. Ay, magsagot na lang. Cheers, ko, kuzay. At hindi, hotdog ang cheers. Gagana, bitch. Isa ko ninyo, please. Stem. Uy. Uy, kagawa ba? Dalikod yung mga... Ako na may lutik. Hindi nila? Ba't nga dagan ako din? Nayaban ba ako ng birthday Ah, ganun namdung ka sa sa'yo. Sana all. Ang Ah? oo Cheer tayo. Wait lang. Ay. Hoy, dili ka. Time, advertise. dali dayon, dali siya. Ay. <laughs> Ikaw mata da vlogiris. Uy, uy. Uy, mo ka makagrab ko. Uy. Ate. ko kukinti. Dili ko. Ate mo na. Ate mo. Ikaw. Wala po. <laughs> Appear. Artistic. Magkain lang kami? Mm. Oo. May pusa. Siguro dito kin, lalaki dito ka kayo. Uy, pagbayad mo. Why did you do that to me? Ano to? Maunat, manigiri ko. Siya na, umiyak. Asa mga ice cream? Sino ka? Sino ka? Ang galing-galing ka. Sila, sila, Eray. Ano sa? May matamakan, galing. Hoy. Tayo, tayo, tayo. Ay. Kala ko may tumag... May tinatago na pagkain. Sabi na, tayo niyang ice. Buwang. Wala yan. Cheers. Bye-bye. Wala ko